Ola, eu sou Manuel este é un vídeo tutorial de o que é a inteligencia artificial e de como crearla con esta aplicación, que se chama Machine Learning for Kids. Bueno, primeiro vou empezar explicando que é un pouco isto de inteligencia artificial. Estou seguro de que a todos vos sona, pero eh, casi ninguén sabe con exactitude o que é. Pois trátase exactamente da capacidade que ten unha máquina para aprender por ela mesma. Eh, bueno, poderíase ser basicamente o intento das máquinas de imitar a intelixencia humana. Este, aínda que non o pareza, pois é posiblemente a tecnoloxía máis avanzada ao momento, e que está permitindo avanzar a moitos outros campos, como a medicina, a robótica, pois, a informática e moitos máis. E tamén ten, bueno, aparte deso ten outro uso moi importante que é eh, comercial para todas as empresas. Todas basicamente as usan eh, en internet para a nosa publicidade personalizada que bueno, xa sabemos que si buscamos pois algo no, no noso computadora, pois despois seguramente nos aparece publicidade de cousas relacionadas. Pois eso eh, pasa grazas a algoritmos creados con inteligencia artificial. Eh, bueno, agora sí, vou pasar ao que é a aplicación. Chama, chamase Machine Learning for Kids eh, así é como se ve. Bueno, xa estou na miña conta, agora para explicar como funciona vou a poñer un exemplo dunha aplicación que tiña feita. Eh, trátase dunha aplicación eh, que vai por imaxes e recoñece eh, un residuo e é capaz de decir para que colector se debería de depositar. Bueno, cando entras ao Machine Learning for Kids, eh, tes estos tres pasos, que son os tres pasos que hai que seguir para crear o teu modelo de inteligencia artificial. Vamos ir ao primeiro, que é entrenar. Aquí pois tes que poñer os diferentes grupos, neste caso eh, sería cada un dos colectores, con diferentes exemplos para que a máquina os recoñeza eh, e os asocie, así para despois eh, poder identificar calquera que sexa parecido. Bueno, evidentemente, cantos máis exemplos poñes e máis diversos sexan, pois mellor vai a funcionar a aplicación. Bueno, neste caso, podes ver, puxen sete colectores con 10 exemplos cada un. Bueno, unha vez tes isto feito, hai que pasar ao seguinte paso, que sería onde a máquina realmente aprende. Este non tens que facer nada, simplemente darlle a entrenar o modelo e aí xa, xa estaría o que é o modelo da inteligencia artificial xa estaría feito. Bueno, tamén che pon aquí todos os grupos e exemplos que hai de cada un para que che sexa máis sencillo velo. E, bueno, unha vez que cando lle des, cando che aparece que está listo, podemos ir ao seguinte. Que é simplemente, pois, eh, coller o enlace da, do modelo para poder insertalo nunha aplicación, porque así solo non sirve de nada. Neste caso, eu fixe unha aplicación con app inventors entón habería que ir aquí e conseguir esta URL. E despois xa pasamos ao app Inventor. Bueno, esta é a miña aplicación. E o que hai que facer para introducila é coller ese enlace e poñelo eh, un momento aquí en extensión import extension e URL. E así xa a tes. E despois, eh, así é como se crea a aplicación. Aquí están os bloques. Bueno, primeiro hai, hai que tens que permitir que tomar unha foto. Entón, ponselle isto, un botón, e que cando cliques o botón, chamar a cámara para que poida tomar foto. Isto basicamente que mentras non saques a foto, o colector se xa desconocido, descoñecido. E despois, cando xa saques, é o modelo identifique o tipo de colector, pois xa o porá. Pois isto é basicamente que unha vez que se tome a foto, chamas ao modelo de inteligencia artificial para que escanee a imaxe, por así dicilo, e identifique. Bueno, isto é simplemente para cando ten un error em, o modelo e non é capaz de identificalo, pero non é estrictamente necesario. Este o da inteligencia artificial en sí. Aquí está, cando o modelo, que se chama, bueno, Machine Learning for Kids Component 2, neste caso, se, xa a confianza de que a foto pertence a un grupo é maior do 50%, pois, pois evidentemente se é do grupo de envases que na etiqueta dan despoña descoñecido que poña amarelo. É así con todos. Os sete aquí están. E se é menor que 50, pois que nese texto poña non sei recoñecer esta imaxe e que che permita volver á cámara. E hasta aquí estaría pois como se crea a aplicación. Un momento, aquí podemos ver diseño, aquí é o botón para acceder á cámara e aquí se ve onde te poñería a que colector pertence. Bueno, pois hasta aquí o meu tutorial. Eh, gracias por la vuestra atención.